16番ホールおお楽しそうですねこれ完全撮影用のテンションですね90ヤードあります上り入れて4バウンドでいきたいと思いますだいたい4バウンドナイスショットで190ヤード飛ぶかなって感じです う思った通りに打てたよ <laughs> ちょっとなまったあトップしてる下りのスライスですおーどうだろうどうだろうあ 一筋違った返しは入れたいうん風が強い時はうちに行かないことですうちに行かないことです 今は右手の力を抜けた気がします。寒いとねシャフトのしなりをねあんまり感じれないんですよね。ちょっとダフったけどダフってまっすぐ行った感じですね今のは。 どうだろうどうだろう止まったかな映像では伝えにくいと思うんですけれどもかなりこのグリーンは曲がりますおーこれは入ったかなおーラインを見事読み切りましたねちょっと強かったですが入ってよかったです 前半最終ホールですお右に打ち出せてる時はだいたいいいボールが出ている時ですはい近い最終ホールセカンド地点にやってきました こね長いんですよ394ヤードもあるんでまだまだありますおお、今は綺麗なタイミングで打てた結構ドローヒッターにとっては今の景色は難しいんですあ ったけどうん強くないか強いバターはずっと強いまだボールが動いてるグリーンが速い証拠ですめっちゃ速いってことだよグリーンがあんなに上り止まんないのはいや本当に本当に本当に難しいパットこれは。 伝わるかなこの結構パター好きな方なんですけど曲がる前に入れるよこの日はパターが嫌になりそうなほどねお強い入ったうんまあ入ればよしでしょう